Beni sen bilirsen bilirsin Tek seni hep seni sevdim Senden uzak olmak zoruma gidiyor Bilmiyorum şimdi neredesin Ancak seni, hep seni sevdim Sensiz olmak zoruma gidiyor